者たちにご冥福は。ネズミがもう一匹。 その目飢えた狼か切る前に名を聞いてやる名乗り <laughs> わしに名乗る名などないか忍びは大概そうじゃ名乗らず死におるじゃがその左腕 忍び技師とは懐かしい <laughs> なるほど石腕の狼か気に入ったぞならば赤色お主をそう呼ぼうお前は何だ <laughs> わしはアシナの天狗よ おお赤炉お主もネズミ狩りをせぬかなんだとこの芦名にはネズミが入り込んでおるうじゃうじゃと我が物顔でなネズミもいろいろじゃがそれを片端から切り捨てるのよどうやらお主にも人斬りの才があるその才を磨くのに役だと どうじゃ赤炉ネズミ狩りをせぬか承知したよし赤炉よならばこれをくれてやるこれは <laughs> ネズミの顔それと巣穴じゃ切ってまいれさすれば お主の戦に役立つものをやろう。へえあんたが生き残ったのかい鬼の行部様もやっと屍になれたかねけれど 何も変わりゃしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨さばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかいそういう怨さが、どこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。 だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあ、もう行き。ババが何を語ろうが、戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。 前さん面白いものを手に入れたなそれはからくり筒忍び義手の真となる仕掛けよどれ仕込んでやろうこの仕掛けで何ができる真となるこの仕掛けがあれば筒薬と組み合わせお前さんの忍び義手の牙を さらに研ぎ澄ますことができる筒薬とは何だからくり筒と共に使う鉄のくずあるいは炎症といったものじゃな使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい をしているあああなたですか流害の調べのため物資殿が吐いた血の塊をいただいていたのです血の塊はい咳とともに出たものです血の色がわずかによどんでいるようなしかしこれだけでは定かには できることはあるか流害にかかったものが吐いた血の塊それがもっとあればより詳しい調べをできます竜害にかかったものがいれば当たってみようお願いします 調べのため物資殿の他にもお願いしますでは目をつぶり鈴の声を聞いてやるといい じゃろう眠っちまってるお前さんの古い記憶を。 子様を急ぐのじゃ今は幾年だ何をおかしな教えてくれ線泉ーでの年であろう線泉ーで3年前か どういうことだ武士殿は古い記憶と言った何も覚えてはおらぬがこれは過去ということか お主恋の鱗を知らんかいキラキラ光る宝鯉の鱗それを持てば存分に褒美を取らそうぞ今度は鱗持っておいで。 であればお堂の忍び斧を奴らを頭蓋を 兄貴次はこのお堂ですかいいやそこはいい次に行くぞ剣道ど供え物でもあれば十蔵様にやめんか仏様には手出し無用何度いやわかるんだタコが怒らないでおくれよ兄貴タコでごめんよ 旦那あんたも火事場泥棒ですかい旦那は見たとこ忍びですかね何か探し物でもまあ何にせよここはあっしが先に見つけた場所でさよそをあさってくださいああそういえばどっかの崖上に 三重の塔が見えやしたぜあんだけご立派な塔だきっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ足ならそう思いやすね そこそと隠れてんのは分かってんだおとなしく投稿しないと痛い目見るぞ聞こえてんのかああ 動かないでください傷に触りますいや行かねばならぬ族どもの中に忍び狩りの僧兵が混ざっているあれは手だれをどうしても私が行かねばああ無理ですこの傷ではとても らし若様の忍びじゃなお肝心な時におらぬとんだ役立たずめいやもしやお主賊を手引いたのではあるまいなさもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものかそうよそうに違いないわいねえ 紛れ者はいねえ誰ですか族ではないあなたは若様のああよかった忍び殿族どもの目的は若様ですあやつらは すでに竹林坂上に至りお屋敷に火をかけています若様の脱出も叶わなかったご様子お願いです忍び殿若様をお救いくださいこれをあなたに託しますどうかお役立てを承知 その忍び義手随分と腕に馴染んできたようじゃなお前さんこれを取っておきなこれはお前さんの牙でどう噛み殺すかそれが書いてある要は忍び義手を使った戦いの術じゃな。 分かったまったく義手の忍び技などもはや無用と思っておったが分からんものよな <laughs> 狼殿よく参られました調べのため武士を